La tecnologia Needle Safe és bàsicament una tecnologia que, que permet dotar els eh, instruments quirúrgics d'un efecte antibacterià eh, per tal d'evitar infeccions post-cirurgia. Eh, en concret, nosaltres ara estem pensant en, en incorporar aquesta tecnologia en unes agulles de biòpsia. Les agulles de biòpsia són instruments quirúrgics que s'utilitzen per recuperar eh, petits teixits on es sospita que hi pot haver la presència tumoral i nosaltres el que fem és dotar aquestes agulles d'un poder antibacterià que permet evitar infeccions que es produeixen un cop finalitzada l'operació. La recerca que hem fet eh, referent a aquest mètode per anti, antibacterià per, per les agulles de, de biòpsia el que ens permet és, és evitar les infeccions, per tant, eh, les, els antibiòtics que es donen de manera profilàctica abans de, la, de les intervencions poden ser minimitzats o evitats. Eh, això ens permet eh, donar un, un, un valor afegit a la societat i traslladar el, tota la recerca que fem a les institucions públiques eh, a, al reste de la societat. El programa Catch Impulse és un programa competitiu que mm, ens selecciona uns projectes als quals eh, troba atractius traslladar a la societat i el que fa és acompanyar-los al llarg d'un període eh, intentant eh, determinar la millor manera d'aproximar aquestes tecnologies eh, que són encara eh, incipients o que necessiten una, un, un esforç per traslladar al mercat, acompanyar-les fins a una orientació cap a, cap a, cap a aquesta, aquesta fita. Creiem que és important traslladar la recerca que nosaltres farem en aquest àmbit a la societat per tal de, de donar valor al que es fa a les institucions públiques i poder garantir que la societat rep o, o pren avantatge d'aquesta tecnologia que, que desenvolupem.